Nasr Suresi Bismillahirrahmanirrahim Medine döneminde inmiştir. Üç ayettir. Nasr, yardım demektir. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.